Tag und herzlich willkommen zum dritten Ruhrvlog. Heute äh, gibt es mal ein bisschen was über äh, so die Geschichte von Ruhrgebiet. Ne? Die ersten Siedlungsspuren im Bereich des Ruhrgebiets, zum Beispiel in der Bereich des Stadt Dortmund, reichen ähm, bis in die Jungsteinzeit zurück. Seitdem haben sich... Nee, komm, mach mal kürzer. des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts wurde im Mumtal bei Witten Steinkohle gefunden. Hier kann man es sehen. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte äh, ein Konglomerat aus Zechen, Wohngebieten und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Da die Kohle ähm, befördert werden musste, ergab sich ein netter Zusammenhang dadurch, dass ähm, die Ruhr in den Rhein mündet. Daher der Name Ruhrgebiet. Die Ruhr wurde lange als Beförderungsmittel der Kohle benutzt. Dadurch, dass die Emscher hier zu sehen eigentlich der mittlere Fluss des Ruhrgebiets ist, müsste eigentlich das Ruhrgebiet Emscher Gebiet heißen. Allerdings hat sich das Ruhrgebiet im Laufe der Zeit immer weiter nach Norden von der Ruhr aus ausgedehnt. Deswegen Ruhrgebiet. So, soweit äh, die ja, Geschichte des Ruhrgebiets, zumindest der erste Teil. Lesen wir noch mal den Kalenderspruch von heute vor. Die schlimmsten Diktaturen sind die, die sich als Dienstleistungen tarnen. Wenn nicht gar als Einlösung uralter Menschheitswünsche. Burkhard Spinnen. Spinnen? Nee. So, das war's erstmal soweit. Ähm isso não é Mal, wa?